Você gosta dos russos ou não? Você sabe qual língua no Brasil eles pensam? Por que todos os russos sabem de alguma <laughs> dançarina? E como você joga de futebol tão bom? galera, tudo bom? Meu nome é Olga. Rucinha que decidiu estudar português e estudar cultura do Brasil. Alguns dias atrás a gente tinha votação no YouTube onde você escolheu qual vídeo você quer me fazer. Me fazer, você me fazer. Какой сложный язык. Então, você tem curiosidade o que os russos pensam ou sabem sobre o Brasil. Vou falar sério, eu tenho também. Porque meus amigos russos perguntam de mim algumas coisas sobre o Brasil, às vezes tão estranhas. Alguma amiga perguntou de mim sobre é verdade que brasileiras têm piscinas? na cidade e eles andam na piscinas do dentro da cidade? choc-content, porque para nós Brasil e país tão exótica, tão misteriosa e tão longe, mas tão interessante. Então, quando os russos nem tem, nem tem, nem tem, não tem ninguém para perguntar onde eles chegam, eles chegam no internet. E na internet eles perguntam coisas interessantes sobre o Brasil. Também a gente tem nosso próprio Google, chama Yandex. Sim, é nossa russa sistema da busca. Então, hoje a gente tem a oportunidade para descobrir o que os russos pesquisam na internet sobre Brasil. Meu Deus, tomara que não tem nada sobre pessoas nudas na praia. Então, meu computador está aqui e no Yandex a gente coloca, por exemplo, no Brasil. No Brasil, qual idioma? Sim. Isso é uma grande vergonha, mas os russos às vezes pensam que no Brasil a língua. Você sabe qual língua no Brasil eles pensam? Língua brasileira! <laughs> verdade, eu tinha amigas que pensam que eu estudo língua brasileira. O que mais eles pesquisam? A famosa dançarina brasileira veio para a despedida de solteiro. Porque russo sabe de alguma coisa sobre alguma dançarina? Provavelmente tem algumas grandes notícias no nosso primeiro canal na TV. <laughs> dançarina brasileira. Próxima. Qual idioma é falando no Brasil? Sim, essa pergunta confusa muito os russos. Sim, eu sei, tá esquisito, mas lembra que o Brasil é muito longe e russos estão confusando frequentemente. Próxima. A dançarina famosa do Brasil Brasil chegou ao mesma festa sem guarda. <laughs> Igual dançarina. Qual o problema com essa dançarina? Você sabe que na véspera de ano novo no Brasil, pessoas fazem um pedido e jogam flores brancas na água. Sim, russas sabem muito pouco sobre sua tradição do Ano Novo, mas tão curiosa. Ano Novo na praia? Próxima. Dançarina famosa do Brasil. Fala sério, pessoas. <laughs> Qual dançarina? Por que todos os russos sabem alguma <laughs> dançarina? Eu não sei. Vamos tentar alguma coisa diferente. Por exemplo, por que o Brasil? Por que o Brasil é chamado de gigante tropical? Gigante tropical? Hum, quando eu ouvo gigante tropical, eu penso sobre algum homem com músculos. <laughs> Não, essa a gente precisa cartar. Você viu? Russos sabem sobre o Brasil alguma coisa. Próxima. Por Porque o Brasil se chama Brasil. Um misterioso país. Porque o Brasil chama Brasil. Porque o Brasil é chamado de país de contrastes porque na manhã você come salada da frutas e na noite você come churrasco com gordura gostoso e né, bebe coprinha. Cada dia precisa ser contraste para se divertir. Próxima. Porque o Brasil não é apontado como uma sobre independente. Boa pergunta, porque Brasil poderia ser um continente, na verdade, independente. Próxima. O porquê o Brasil é uma sub-região. Eles pensam sobre o Brasil muito. Alguns russos acordam na manhã e primeira coisa o que eles pensam? Brasil é sub-região ou não? Próxima. Porque o Brasil é líder entre os países do terceiro mundo. Joinha, joinha. Nossa, russos sabem tanto sobre o Brasil. Tem interesse grande, eu acho. Porque o Brasil é um país em desenvolvimento. Por que não? Próxima coisa, por que o Brasil é assim chamado? Brasil, por que você é Brasil? Porque o Brasil está tendo um grande PIB. Brasil, meu respeito para você e para sua PIB. Eles querem saber seu secreto. Porque o Brasil é classificado como um país-chave. Interessante. Por quê? Porque tem grande território e pessoas boas, e comida boa, econômica e coisas boas, e turismo e praias, e comida e carne, carne e outras coisas boas. Vamos pesquisar alguma coisa sobre pessoas no Brasil, ah? Porque os brasileiros jogam bem futebol. <laughs> clássica pergunta da, na Rússia sobre os brasileiros. Os russos estão em inveja. Eu sei. Porque eles jogam bem de futebol. Pode ser eles bebem alguma coisa especial ou eles comem alguma coisa especial. Porque os brasileiros falam português. Pergunta que não deixa calma os russos, porque os brasileiros falam língua português. Eles não dormem na noite e eles pensam sobre brasileiras. Porque que português. Próxima. Porque os brasileiros <laughs> são pretos e brancos. Confusa também. Russos quer saber tudo sobre você. Por que os brasileiros não gostam de argentinos? Tan, tan, tan. Muito boa pergunta! Vamos descobrir esse conflito agora aqui? Na verdade, eu não sei sobre isso. Por quê? Escreva no comentário se eu vou falar para meus amigos russos. Mas, porque os brasileiros comemoraram o Ano Novo em branco? Boa pergunta. Na verdade, eu sei que tem essa tradição, mas por que tradição branca? Interessante. Porque os brasileiros não gostam de russos. que eles perguntam isso? Eu não acredito. Não entendo. Próxima. Por que os brasileiros amam russos? <laughs> Transtorno bipolar. <laughs> gostam, não gostam, porque eles me gostam, porque eles me não gostam, eles gostam me ou não. Brasileiros, por favor, decide, você gosta dos russos ou não? E como você joga de futebol tão bom. Ai, nossa, é louco, adoro esses resultados. Se você quer segunda parte desse vídeo, escreve pra mim isso comentários. Vejo você na próxima vídeo. Beijo no coração. Tchau, tchau.